hello and welcome friends Microsoft Excel और गूगल शीट दोनों ही की आज बात करने वाले हैं यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है नंबर और यहाँ पर कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं अगर आपको यहाँ पर इसे वर्ड में कन्वर्ट करना है तो आपके पास कोई खास फैसिलिटी मिलती नहीं है अगर आप वर्ड वर्ड में इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं यानी नंबर टू वर्ड इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा ठीक है आपको नंबर वैल्यू दिख रहा है लेकिन नंबर वैल्यू इसके लिए यूज नहीं होगा तो आपको इस तरह का कोई फॉर्मूला एक्सेल में नहीं मिलता है क्या गूगल शीट में ऐसा हो सकता है तो गूगल शीट में बिल्कुल हो सकता है आपको आना है गूगल शीट में तो यहां अपने ईमेल आईडी से मैं लॉग इन हो जाता हूं गूगल शीट में ध्यान रखना है आपको अपनी ईमेल आईडी से लॉग इन होना है गूगल शीट में ठीक है तो यहां से हो जाइए लॉग इन और जैसे ही आप लॉग इन होंगे गूगल शीट में तो आपको सीनैरियो कुछ इस तरीके का नजर आएगा देख सकते हैं आप और यहां पर आपको एक्सटेंशन में जाना है और एड ऑन फीचर का इस्तेमाल करना है ठीक है तो यहां पे गेट एड ऑन पे चले जाइए जैसे ही ये ओपन होगा तो यहाँ पे सर्च बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पर जाकर के आपको टाइप करना है ठीक है तो यहां पर क्लिक कर दीजिए और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइप करना है नंबर टू टेक्स्ट क्या टाइप करना है जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर लिखना है आपको नंबर टू टेक्स्ट इस तरीके से तो ये देखिए नंबर टू टेक्स्ट आ रहा है और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ नीचे नंबर टू टेक्स्ट एक्सटेंशन आ रहा है बस इसी पर क्लिक कर दीजिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए ठीक है बस जैसे ही इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ कंटिन्यू आएगा कंटिन्यू कर दीजिए और कंटिन्यू करने के बाद जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर देखते हैं कमाल यहां पर आपको लॉग इन होना पड़ेगा अपने ईमेल आईडी से यह बात ध्यान रखनी है कि बिना लॉग एक बार और आपसे पूछेगा ये तो यहां पर आपको लॉग इन हो जाना है इसको यहां से अलाउ कर दीजिएगा और जैसे ही ये पूरा होगा तो यहां डन का मैसेज आ जाएगा तो बस यहां से डन कर दीजिए और अब यहां पर वो टेक्स्ट कॉपी कर लीजिए जो आपने एक्सेल में दिया था तो ये हमारा टेक्स्ट है तो यहां से पकड़ते हैं हम इसको उठाते हैं और यहां से कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे ये देख सकते हैं अब यहां पर नंबर टू टेक्स्ट हमें फॉर्मूला यूज करना है तो यहां पे जैसे ही N U M B E R type करिएगा तो यहां नंबर टू टेक्स्ट आ जाएगा बस इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और बंद करिए ब्रैकेट को और हिट एंटर तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा ये बहुत आसान है और इसीलिए मैं गूगल शीट को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर आपको मिल जाते हैं यहां पर क्लिक करेंगे सबका देखिए लिख करके आ चुका है आई होप की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी अगर आप अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपने कुछ और लिख दिया अब इतना तो आपने कर लिया मान लीजिए यहां पे कुछ लिख दिया लाइक एट लिख दिया ठीक है यहाँ पर लिख दिया कुछ और लाइक ट्वेंटी वन लिख दिया ठीक है तो अब आपको कुछ नहीं करना बस यहां पर ड्रैग एक बार करवा दीजिए इसको यहां से पकड़िए और फिर से एक बार ड्रैग करवा देते हैं तो ये देखेंगे कि जो आपका नंबर है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर आ जाएगा बहुत ही इजिली देख सकते हैं कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है तो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं thank you for watching this video